we tambala emirundi juniya ogutayagala kugwa ddalo kati psycology gwe wasoma giddewa mu politics psycology ezo ezo kundi kosi zasigala kusoma mbizi nte okitegera bana abakazi abaagala okweyerusa <laughs> ezo si kosi zituyamba mu politics kati simanyi ate bwokwata psycology n'omugatta mu politics wali otuddeko oba wali okeddeko ku masana oli anti bobi wainimbu musimanyi awandiika abaagala okweyunga mu kibiina kya nuubu talina muntu gwe yawandiika talina muntu gwe yayita owulira taata gwe weereeta ate njagala nkugamba amazima nti baakumanya dda nti oli muli wange oli mubbi oli kakumpanya okitegeera tolina bwoyinza kuleeta psycology mu politics obwongo bwo famire yamwe yonna ogiraba yonna ejjudde psycology <laughs> temwe temwetegeerera mulyawo muli ku nsindika njake we muolya nti kyavugidde wano nga mudda wano mulya nti kyavugidde wano asin you came in mugundi mu nuupu ng'olinga eyanoonamu ssente kubanga nawulidde argumenti yesinga ogamba balina gwe baali bawadde sente olina musiru olinga omuniyo tokimanyi nti ne sente zozengaosomerako zaffe eh? zaffe abantu bawansi kitawo azijja mu gavumenti kitegeeza zaffe gwe tolina nakyomanyi okitegeera ezo kosi gyolowooza zewasoma mbusima psycology kosi zambizzi bantu abalunda embizzi abalunda ente abaagala okweyerusa abagezza obubina ne basigala nga banyogoga kosi oyo abantu bebagala kwegada nga kyofola nga obwongo bwe obujjudde psycology wekitumbaavu obuwumba tutu oba obujja oba wayonka buyonke baanagwana ggwe naawe oba okitegeera wali otuddekawo n'owulira nga bobi waini awandiika abantu okujoininga nopu ekikuteesa mu nopu si bobi waini mujjeewo obusiru kitegeere musomera bwerere byanamu ekyakuteeka mu nopu si bobi waini ekituleeta mu nopu e, n'ekibiina kya nopu kuyimirira ku mazima amazima geegaliwa toyogedde ku ddagala eritali mu ddwaliro wabula gweoli mukudobonkana na sente omanyi aba mu nsonyiwa abaganda naye abantu abaganda sente zibamaze mutunze emyoyo gyamme mutunze buli kamuke muyina lwakuba nti mutunulidde ka sente kamangu buli kintu kyetaaga process buli kintu kyetaaga time always learn how to appreciate time kubanga essaawa tefangako essaawa efiira mu budde bwayo obutuufu always give everything time time tells bobi wine wanatuukira okutuula mu ntebe ajja kuba yawudde abaliwo n'abataliiwo okitegeera kyova olaba nga tabawa budde akuleka n'oyasaamirira owulira nga oyasaamiridde okwoye n'osirika okitegeera so weekwatirira empola weekuŋŋanye kuŋŋanye mulibe kumalako bantu mirembe hmm? tolina bw'oyimiridde tolina bw'oli naawe okitegeera kintu kyoyinza okwogerako mbu wasoma olina digri mu psychology kati psychology ekuyambye eki ngaoliawo naawe oli ku online oli blog oyasamirira bwasamirizi oba okitegeera beba naabaana betwogerako nti gwe kitawo naafe oli amazi tolina bwoyimiridde okujjako okwegadanga n'abakazi abakulu and i will keep telling it to you okitegeera buli we mugamba nti abaana balina okubamanyi gwakuvuma wali ovuddewo lunaku nolumuno kale muli bagagga wagambye mbutolya ku sente z'abantu simaa tulina sente z'abantu zoolyako simanya mbu mwemulina sente zammwe bameka be wakakolerako charite mweno sizoni gyetulimu oyagala kumanyikana kwonoona oyagala bakumanye bongera okukujjukira nakwagala kumanyira bantu omwe eh? mweyasamya emimwa gyonna gyonna omanyi baana mmwe mukomba nnyo obukyala w'abakazi bwobubwonoonyi omuntu eyasoma diguri ng'okyakomba mu mabina nkubuulira amazima ate ng'okimanyi nti mu mabina waliyo asidi okitegeera kati gwe tolina kyogamba ggwanga eh? siwulirangayo bobwaini nakku wadde olumu lwavuddeyo n'agamba mbu musimanyi awandiisa baagala kujoyininga noop yayogera mazima abantu ne bajoyininga those who wanted and those who always want to stick on the truth emize gyammwe gyabalemeramu jjajja bwobujjajja ate mutandika okujjajjamu nga yetunagenda mu uganda mpya mulekerawo okweryamu engo orstikonyowads otherwise totwasamira totuleekanira kitegeera gwegenda weegadange byosobola nakubanga kitawo bwakuyamba nagenda mu gavumenti era wategedde n'okyuka nga bukyali lwansonga kitawo sente abadde azijja mu gavumenti ndowooza bebazimumye n'ogamba aa tatange talina gafa bwavu kakanzireyo gyenava tetukulinaku buzibu beereeyo mbwazakukyalo anti kaduuka omukyala yenyininyini naye kaduuka muwadde olunaku olwo lumu nga netondedde oyo anti kaduuka yali asateza mwa museveni nebifaananyi mbirina wano ne videos era muwadde olunaku olwo bwe yavuma maama janet kataha niyamugyayo mukomera baali benaalemu babajjo esike embuga yamutwale wa mwami museveni awo obuduuka bwalina sente zali za mwami seveni era vidiyo ne audio zirina ezeza antikaduuka ngaaga mwami seveni agenze kuketa nop era yatuusizaawo conversation nga maze if you go nowatching antikaduuka oli n'omusango gagwakwaggwa ogenda kulaba nti antikaduuka yakyuka yali atandise kukyusa topiki takyayogera ku bya struggle njagala nnyo wemba nimba antikaduuka akole wemba nimba mwami eskembugava eyagambe nti nimba because muwadde olunaku olu kuba ebifaananyi njabikuba ku social media ne videos atika duka yakyusiza topic natandika kudda mu birala ebya stago nabiva mukwanga yali amaze okulya most of them are idiots i don't have time for idiots ngabani uh, ah, ono edisimanya meza ya edimatako kakati nogatako kano kakojja omusiru kalwalalwala ka denzi kuyako they are looking for numbers kaiwaliwo wano bubuloga bwesasobola kwogera i think those are the two bloggers oba nerumbuye naye mugatteko because uh, ah, penge penge yaliwo penge penge was my good friend uh, nga twogera nga tunyumya until when he lost uh, numbers and people bagana nti tebamuulaba so what am i telling you that ina nomuwulira nga alasana muze nasoma psychology janjaba kitawo ndaba yeyetaaga eddagala bastade nanti kadduka nkwadde olunaku lumu okwetonda ndyamazitumbaavu kadduuka muwadde olunaku olwo lumu nga netondedde oyo atika duka yasetza mwami seven nina bifananye bina wano ne videos era muwaddo lunako olu bwe yavuma mama Janet Kataha ni amoje omukomera bali bena ale mu babajjo oyino olukisa gonso vuma ku <laughs> era ate muri fan ati ne mutufu ane Uganda osoma psychology kukola psychology ngani ne no nawo <laughs> kati yona yo course hmm? wesimye nti zaali sente zaffe azabantu zabayo bamusolo kati mutufu sayikolo gyekosi kiwane olinga bano abaana enaku zino abasoma owa pairoti olinga asomesigwa atunulangaakayamba buno obugege buno buno obwakona obwenginiya sibwatunulanga buno obugego obwakona olumbi olinnya yamaje nanti kaduuka sayikoloji emboozi ojjanjaba ekitaawo ndaba yaliko obulimu <laughs> togenda kulabirira kitaawo olowooza hmm? bwe yasoma nanti kaduuka nkuwadde olunaku lumu okwetonda mulaba enda bwatunulanga akayamba hmm? gwe weetonza nti kaduuka gwe olinga omunyo ebyo bikosi byemwesomesa byemugenda mugwirana gwirana mu psycology ebyo bisaana basematimba bana abasajja boolabanga zaavaako <laughs> babajjo babanjo era nkuwulidde oyogera okutula nefulufiga negamba ndowooza owulira psycology wamutwala naye kakati bodda ku bantu abategeera mukwano wate twetaaga psycology kati tyekikosi wali ofaaki nakyo bye bino ebikosigwa tunulanga akayamba buno obugege buno obukonyi eh? wali ofa kino anyway wali ku sente za gavumenti nayesa <coughs> kale singa wasooka kuneebuuzaako kubanga ebiseera ebyo ku nsi naliko <laughs> ogenda okutwala ekyo ekikoosi singa wasooka kuneebuuzaako neugamuganange ekyo ekikoosi ebyo bikoosi byabasematimba pira bano bagundi bano bagashu n'abalala tebirina bakulu ono tebituyamba bamivule bamivule basoma psycology gwate oba yalima embizi n'akungula <laughs> yalima mbizi n'akungula ente wamba mwenna mufaanagana andwaitawe sibanenya kuva mu people power kubanga buli agivuddemu nga yagirimu bwatandika okwogera olabira ddala nga wa psycology <laughs> akasente k'abazadde kakeera okubonabona ayiniwe gwe sijja kunenya nnyo zaali zaffe zamuyiwa musolo olina kyensobola okwekolera gwe okujjako okwekomba emimu hmm? neshefu osaba kitaawo osula mu nyumba ya kitaawo ngaoddaku nze omanyira nti netonda etafulu vaayo netondera enyoko bastad be bamuyamba okuva mu kkomenero anti kaduuka she attacked me nagamba mm, yamanyidde nnyo anti kaduuka kati anti kaduka alina abasajja kumi namu alina omwana omu basajja kumi namusanvu okitegera kati ate nze amumanyi nti yalya okitegera kuba anti kaduka yalya kale ate nnumbira ki nze atannalya bikoze ebifaananyi mbiina ne odios nziina ne mwami sk mbuga eyamutwala babajjo ne bafulufiga era anti kaduka atanye fulufiga obwo obuduuka bwalimu kuketa nopu kwayagamba mwami museveni mumpesete ne odio nziina nga alina omuntu omu gwasindikira amugamba ekisajja kyempesete zange wiiki eno anti kaduka anti kaduuka muwadde olunaku olwo aveya netondere oba mwabya bagamba naye walidde sente kyobala wavuddeyo kati oli mukwebuzabuza webuzabuza watiddemu ate naaccounts abantu bona bona abatera okukyukakyuka nga bakola ebitakwagana big i bani fulfiga accounts zigenda iye gendaoliko kati olwaleero agambye ki field masho fulfiga generali mwewunyiza nnyo kwabyo bantu betubadde tuvuma mwana wattu agambye national inter platform mu bantu be mbadde muyina mubadde muyina oyo omwana kitegeera i was an asset to noop era abagandlwaki yagala kuntwala mu direction eyo ndeka edirection nagivuddeko hmm. saagala kuddamu kulumba baki bantu mu paty eyo naye fulufiga abagambye nti ffe tuli ba nrm that guy could speak sense and there are so many people across the world awankubira amasimu newaŋamba ye obadde okola omulimu muki mulungi mu paty era njasigala nga ndi mu change kitegeera nze saavuddeko mu opposition because of opposition kati abaagala okundaba nti ndi wenaale muoba abannopu sirina lugoye am not in red and am not in, in yes. yellow i just excused myself from idiocy ba idiots abamu netuba platformso abagamba nti nalya nga tetunagenda kukyabukedde mm. uh, if you want to follow junior who is objective you can still follow me okay because i haven't gone to nrm era singa nrm this was move out of noop balekere ekibiina kyabwe but what i want to make clear uh, sina buzibu n'abatwala kibiina ekyo and to choose between the party and individuals. That's their choice. I don't have, you see, that is their choice. naye nga wobaobamagezi ngoi advise them to work on their publicity more okay senyonyi is a very busy man okitegeera mm. muntu ali busy senyonyi uh, ayina kosasi ayina obwogezi bw'ekibiina there is a certain guy who is very intelligent in that party alex mufumbiro you know waiswa waiswa mufumbiro hmm? that guy is very intelligent man you can see aberako stv and the talk sense lwaki temumuwa the role of a spokesperson is always to make statements okitegera they were very controversial things here abantu babika kabaka abantu bavuma kabaka bobi wine weyasisinkana owekitiibwa charles peter mayiga nga baziika uh, waliwo yali afuddemu erabidde yagamba owekitiibwa charles peter mayiga sife abakuvuma So that part should work on its publicity. Okay? They have to redesign their strategies and get jabagendo kujako mwami seven. Propaganda taina jagenda batwala. And the abuses. People have seen, people have been here. And life moves on, man. Mm. Today, you see to say, I've done my work. I'm going back to my home to rest. Mm. So, until anybody, I saw some people intimidating me. at least wafunye notification nga luli notification ejja bakuvuma bikuluma I'm past that age. I'm past that age. There is an age where you reach and you you act ma there's what we call maturity. Okay? Not every dog that barks you are Bites. supposed to eh to oyina okuzzaayo omuliro singa tetuli wano kitegeera maani batuvumye let me give you an example of my father mikwaza has been in that part of nrm hmm? ngaabantu bakola ebibi n'abagambako yali agivuddemu why because president afuga eggwanga lino amwagala thats why arwana entale ezo so nze nalabye nga somehow i feel left out am not so much involved in the part activities andkyekyandikuletedde osigalamu kale ngogansinga baterezeza wano na wano nandisigadde bwe nagenda mu pat eyo nali nesimbye mu kalulu and ah, ah, alina ekifo kyenalina esimbyemu if i was too ambitious in that party singa siina kifo you think to win eh, no si kyeŋŋamba mm. ontegedde bubi nkugambye nti singa nali njagala ekifo mu national unity nga nali sajja kukolera national unity Uh, singa nesimbawo there are so many people abajja nebesimbawo gwe tewalaba ekyali ekamuki and they all left the struggle for us to remain there in that election we supported bobby wine even in hard times nze don yajjako awewange ekisaasi omuntu omu nakubira mu olaba okuuma akaluka bobby wine awe makindi waliwo gayi njamukuleeterako wano is very nerible guy guy mugezi bamuyita keny mm. yerod kansala we makindi and ono gayi aliko nnyeko mm. oyo we makindi oyo mm, yawangula we were the people abakuuma akaluka bobby wine awe makindi ayirumeba bali bagana tukuba masasi bajja bagale okubba obululu neŋamba omusirikale togenda kuba nemugamba omanyi you know me nemugamba togenda kubba kalulu wano nga tulina abantu webat so uh, if they think that uh, sakola kimala thats up ekyo kyabwe naye nga robert kyagulanyi yeto mulinaako mutawana wow uh, ate yali ankoze eki mm. simulinaako mutawana wateva kati baganda be bateeka enyumba amayumba gaabwe mu bantu uh, naye alina okuplayinga role their family should act responsibly kitegeera if ugandans have supported you and they love you and they love your family don't take that for granted kitegeera toyinza teeka nyumba zo mu covid ng'abantu bali bubi kitegeera politics is perception kaya abantu bayinza okugamba nti ayogeza nugu also have our property kitegeera nze wendi wano nina ebyapa ebiri mmanya gange kitegeera nga biri mmanya gange nga biri mumanya gange wetamala emirundi junior obutayagala kugwaddalo kati psycology gwe wasoma giddewa mu politic psycology ezo ezo kundi kosi zasigala kusoma mbizi nte okitegera bano abakazi abaagala okweyerusa ezo si kosi zituyamba mu politics kati simanyi ate bwokwata psychology n'omugatta mu politics wali otuddeko oba wali okeddeko ku maasana olya nti bobi wine mbu musimanyi awandiika abaagala okweyunga mu kibiina kya nnumbu talina muntu gwe yawandiika talina muntu gwe yayita owulira taata gwe weereeta ate njagala nkugamba amazima nti baakumanya dda nti oli muli wange oli mubbi oli kakumpanya okitegeera tolina bwoyiza kuleeta psychology mu politics obwongo bwo famire yamweyo n'ogiraba yonna ejjudde psycology <laughs> temwete mwetegeerera muliawo muli ku nsindika njake we mulya nti kyavugidde wano nga mudda wano mulya nti kyavugidde wano asin you came in poli mugundi mu nuupu ng'olinga eyanoonamu ssente kubanga nawulidde argumenti yesinga ogamba balina gwe baali yawadde ssente olina musiru olinga omuniyo tokimanyi nti ne ssente zozingaosomerako zaffe eh? zaffe abantu ba wansi kitawo azijja mu gavumenti kitegeeza zaffe gwe tolina nakyomanyi okitegeera ezo kkoosi gyolowooza zewasoma mbuzima psycology koosi za mbizzi bantu abalunda embizzi abalunda ente abaagala okweyerusa abageza obubina ne basigala nga banyogoga koosi oyo abantu bebaagala kwegadanga kyofuola ngaobwongo bwe bujjudde psycology wekitumbaavu obuwumba tutubaoba obujja oba wayonka buyonke baanagwana gwe naawe oba okitegeera wali otuddekawo n'owulira nga bobi waini awandiika abantu okujoininga nopu ekikuteesa mu nopu si bobi waini mujjeewo obusiru kitegeera musomera bwerere byanamu ekyakuteeka mu nopu si bobi waini ekituleeta mu nopu e, n'ekibiina kya nopu kuyimirira ku mazima amazima geegaliwa toyogedde ku ddagala eritali mu ddwaliro wabula gwe oli mukudobonkana na ssente omanye mu nsonyi wa abaganda naye abantu abaganda ssente zibamaze mutunze emyoyo gyammwe mutunze buli kamuke mulina lwakuba nti mutunulidde ka sente ka mangu buli kintu kyetaaga process buli kintu kyetaaga time always learn how to appreciate time kubanga essaawa tefangako essaawa efiira mu budde bwayo obutuufu always give everything time time tells bobi wayini wanaatuukira okutuula mu ntebe ajja kuba ayawudde abaliwo n'abataliiwo okitegeera kyova olabanga tabawa budde akuleka n'oyasaamirira owulira ngaoyasaamiridde okwoye n'osirika okitegeera so weekwatirira empola weekuŋŋanye kuŋŋanye mulime kumalako bantu mirembe hmm? tolina bw'oyimiridde tolina bw'oli naawe okitegeera kintu kyoyinza okwogerako mbu wasoma olina diggulu mu psycology kati psycology ekuyambye ekyo ngaoli awo naawe oli ku online oli blog oyasamirira bwasamirizi oba okitegeera bebano abaana betwogerako nti gwe kitawo naafe oli amazi tolina bwoyimiridde okujjako okwegadanga n'abakazi abakulu and i will keep telling it to you okitegeera buli we mugamba nti abaana bannaku bamanyi gwakuvuma wali ovudde olunaku n'olumu kale muli bagagga wagambye mbutolya ku sente z'abantu simaa tulina sente z'abantu zoolyako simanya mbu mwemulina sente zammwe bameka bwe wakakolerako charity mweno sizoni gyetulimu oyagala kumanyika nakwonoona oyagala kumba kumanya bongera okujjukira nakwagala kumanyira bantu omwe eh? muyasamya emimwa gyonna gyonna omanyi baanamme omukomba nnyo obukyala wabakazi bwobubwonoonyi omuntu oyasoma diguri ngaokyakomba mu mabina nkubuulira amazima ate ngaokimanyi nti mu mabina waliyo asidi okitegeera kati gwe tolina kyogamba ggwanga eh? siwuliranga yo bobi bwanyonakuwadde olumu lwavuddeyo n'agamba mbu musimanya mbwa musimanya awandisa abaagala kujoininga nuupu yayogera mazima abantu ne bajoininga those who wanted and those who always want to stick on the truth emize gyammwe gyabalemeramu gyadda bwajjajja bwobujjajja ate mutandike okujjajjamu nga yetunagenda mu uganda mpya mulekerawo okweryamu engwe always stick on your words otherwise totwasamira totuleekanira kitegeera gwegenda weegadange byosobola nakubanga kitawo bwakuyamba nagenda mu gavumenti era wategedde nokyuka nga bukyali lwansonga kitawo sente abadde azijja mu gavumenti ndowooza webazimumye nogamba tatange talina gafa bwavu kakanzireyo gyenava tetukulinaku buzibu beera eyo mbwaza kukyalo kitegeera so wewasaabawa property tulina nebakwano baffe abalina properties zaabwe ekitegeera but that is when you enter something everything comes with responsibility kitegeera bwemba nze tamala emirundi obanga gwe luze obanga oli yejjaaka it comes with responsibility walaba edocumentary ya bobby wine yes. about his life his roots nga jja kgamba nze kyagulani kati okubeera kyagulani kiteeka mu kika kyaki mm. kyabenkima oba kyebemamba oba kyab'omutima kate bwekiteeka mu kika kyabenkima ate ffe bajjajjaffe bava wano mm. kanatenekinteeka so he was trying to narrate how things should be and the root uh, of eh, entandikwa mm. yebintu so it's okay whatever they can say today i've talked to the general secretary of the party my friend rubongoya i like him so much mm. he's a very calm guy he's very gentle he's very knowledgeable list efulumye y'abantu uh, abagambibwa allegedly bebagamba mbuno bano bebaabika his mm.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 tebalina numbers kati baba baagala okuyisawo kati ngekyo ekya museveni nti yafudde kyasookera mu gavumenti kitegeera kati bali balina entalo zaabwe nga bo era nze nali kibanyi nti bagenda kukwata embuzi ezo kyoba olabanga mukwano gwange na mukwano gwange bamuyita semanda olaba olujjuliro tv waliwo mm. platifoomu fe abagizimba mm. nze nasooka kwogerera ku lujjuliro olwo wendaba kino ekyana kino ekigwago bakyo ekisento ngaekyo ekisajja very useless idiot fo kyogenda okukola ali ku mirundi avuma kati nogamba kati gwe sentongo kati wetwamala okuzimba lujjulira itodim uh, semanda togenda kwogera bintu ebyo pulezidenti yavuddeyo yakayola bameka mm. leero mm. newenjogerera balina bye bakutte so wano mu uganda abantu okukuba nolemala novaayo life move zone bangi balema life continues kati yes. nze bannumba ne bankuba nabeera ewaka nekimanya nti ne nsisobola okutambula nga siriwo mm. olaa nabeerayo ngaensi etambula nga kyebakoma ku social media we are with you thats why they can do so thereis a lot of maturity you see abaana abali ebweru abamu kati abali mwaga amawanga g'abawalabu bavaano nga tebamanyi kukozesa masimu bagafunidde eri so theres a lot of misuse on social media so what am telling you that oyo olumbu yeyawedde uh, take amaje getake nga gakolagana n'ekitongole ekikese ekya uganda edogan alinga museveni oli dictator edogan alina interest ze nga take so kan wiwe uganda interest zayo nerumbuye nagamba nti weolabanga military police ngaoli mustrago dduka bw'osigala nga weeyongerayo you are stupid kandi some of these young boys uh, those so called bloggers bajja papasira okwonoona ekibiina kya national int kubanga waliwo ababakozesa mu gavumenti pengepenge kyeyabagamba tebakitegeera thats why yabagamba kino pengepenge yabagamba muloza nali nvuma bebekulu nga ni musiru kubanga baali bawa pengepenge uh, pengepenge yalina ebituufu bye yali ayogera well naye ngaebisinga biwemula mm. ngaaga ekibiina kyabaki nze pengepenge namulaba nga nyumirawe mbasi eh, nga nina stress natekangako ne penge era penge muntu mulungi kitegeera naye naye yalina bye yali ayisaawo kagani n'olwekyo abantu bano balemeddwa okumanya the priority katalaba social media eh? bakeera kumakya kati bali kunze lindako enkya bagenda kuba ku kintu kirala they don't have a project they don't have a cause batambula badde eno you cannot remove somebody nga temulina direction because buli omu badde njagala omuwe obere ngaoyogera naye direct kati mwami lumbi awedde eh. wabeera antikaduka antikaduka kikyeyakumme kyekikulume nnyo because yagambye ngo wali mupati ngaoyagala bakyala bakyala aa ah, antikaduka ah, alina omwana omu mubasajja kumi na musanvu nze mugambye kirabika enakyeyakumnze mugambye antikaduka nze badde simulumbangako kuba amanyi yalya yayina omusango yavuma fast red guli gwe bamutwala mu kkooti bakasuku ne bamugjayo babajjo infact bajjo yakubira omuntu omu essimu ne bamugjayo bafulufiga era antikaduuka atyani antikaduuka esikembuga namutwala namutwala ewa pulezidenti ebifaananyi mbiina ne odios bwamala okulaba mwamuseveni enamugamba ebyasitwago mbivuddemu sigenda kuddamu kubavuma era n'akyuka kwe kukola obwo obuduuka bwawo n'atandika okwogera akyusa topiki ebyasitwago yakadda kati yali yabikola ki muwadde olunaku lumu antikaduuka aveeya neetondere olaba bwebwe obulimba bwe nabagambye nti tokulembezanga bulimba okitegeera kati atikadukawe amala okulya natyusa topiki kati ze odio nziina nebifaananyi mbiina ngaasinkanye pulezidenti era omulimu gwe gwali gwakuketa national unit kaize manyi bambega bangi abali mu national unit omwo kitegeera n'olunaku muntu yagamba ti olunaku lujja kukya bambega abatuufu bakoleki baveeyo nze babawe ntaŋambangako nti ndi mbega era abakuba kyagulani bamugjako bamwetolodde ayongere okunafuwa kitegeera because katugoloza lwaki okuva kwange munopo kwakoze amawulire if i don't have value nabye ne certain newspaper nga empandiikako ina n'omuwulira ng'alasana muze nasoma psycology janjaba kitaawo ndaba yeyeetaaga eddagala bastade nanti kaddeka nkwadde olunaku lumu okwetonda ndi amazitumbaavu gweolina olukisa gwolusobola okuvuma ku <laughs> yana ate muli fani kati naye mutufu wana uganda osoma psycology kukola psycology ngani naye nonawoli <laughs> kati eyo nayo kkoosi hmm? wesimye nti zaali sente zaffe azabantu zabayi bamusolo kati mutufu psycology ekkoosi kiwane Tell me. olinga bano abaana ennaku zino abasoma owa payiroti olinga asobosi gwatunula ngaakayamba buno obugege buno buno obwakona bweginiya sigwatunulanga buno obugege obwakona olumbi olinnya yamaje manti kaduuka sayikoloji emboozi ojjanjaba ekitaawo ndaba yaliko obulemu <laughs> togenda kulabirira kitaawo olowooza Hmm? bwe yasoma mwantikaduuka wangu wadde olunaku lumu okwetonda mulaba enda bwatunula nga akayamba hmm? gwe weetonza nti kaduuka gwe olinga omunyo ebyo bikosi bye mwesomesa bye mugenda mugwiranagwirana mu psycology ebyo bisaana basematimba bana basajja boolaba nga zaavaako <laughs> babajjo babajjo era kuwulidde oyogera okutula nefulufiga negamba ndowooza owulira sayikoloji wamutwala naye kakati bwedda ku bantu abategeera mukwano wae tetwetaaga sayikoloji kati kyekikosi wali ofaaki nakyo bye bino ebikosi gwatunulanga akayamba buno obugege buno obukonyi eh? wali ofaaki anyway wali ku sente za gavumenti naye <laughs> kale singa wasooka kunebuuzaako kubanga ebiseera ebyo ku nsi naliko ogenda okutwala ekyo ekikoosi singa basooka kunebuuzaako neugamuganange ekyo kikoosi ebyo bikoosi byabasematimba pira bano bagundi bano bagashu n'abalala tebirina makulu olwo tebituyamba bamivule bamivule bebasoma sayikoloje gwate oba yalima embizi n'akungule <laughs> yalima mbizi n'akungula ente wamma mwenna mufaanagana anti bayithawe sibanenya kuva mu people power kubanga buli agivuddemu nga yagirimu bwatandika okwogera olabira ddala nga wa psycology <laughs> akasente k'abazadde kakeera okubonawo naye niwe gwe sijja kunenya nnyo zaali zaffe zamuyiwa musolo olina kyesobola okwekolera gwe okugjaku okwekomba emimu ikwe ne shefu osaba kitaawo osula mu nyumba ya kitaawo ng'oddaku nze omanyira nti netonda ettaafulu vaayo netondera ennyoko bastady